哥，哼！ <laughs> 哎，小师傅，你打的真棒啊，替我们广州人出了一口气呀！哎， <laughs> 小师傅，你等一等，别走啊！小师傅，再走，我就不是人了。 I got facts over facts over tracks, this and that Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas Think I'm okay at last, but I don't know if that Can erase all the past and the pettiness A reflection of the emptiness, hilarious You think you're a baton, but delirious Mysterious because you are behind a painted serious Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no homework I got one, you to hear words You can say them back, I want 他妈啊！没一个新的烟光给我们？我姑父会出面帮我的吧？你的姑父在我史密夫的眼睛里根本就是微不足道的。如果不是有利可图，你姑父可以安生不用的做他的官。要不然，我可以经过外条途径，实现快点好上的攀上你。你要小心，不然的话。 我倒说，这种无太佩服！那你有什么办法对付黄飞鸿呢？我有，嘿嘿。如果您能够相信我的话，我带几个士兵跟我一块去，一定能够挫他的锐气。也好，黄飞鸿在广州城里就没什么威信了。 off of my meds No, I'm not giving up, no, I'm not giving in I will make it to the top, taking off in the wind I gotta make it, I'm saving every day to taste it I'm patient, but my mind, it can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages Modern kingdom for the taking 飞鸿会听英文的，好，真不错，难怪能在武阳城内称得上出类拔萃呢。这么看来，你今天来是专门来找我的，有什么事不妨直说，别兜圈。你是什么人？我，我是英国商务代办的秘书。听说黄飞鸿功夫了得，我非常的佩服。不过我的英国朋友不大相信，你们说是不是啊？You, c h i n e s e A very self conceited lunatic. Who can fist to be faster than Pollet? If you have balls, perf into me. 不要动啊！你能翻译他说的话吗？他说我听不懂，多念点书呢。 <laughs> 不要以为练武就可以刀枪不入，嘿嘿，不知道有多少人死在我们的洋枪之下，胆小的就跪下求饶。你昨天砸了我们的烟馆，哼，绝不会轻易放过你的。 没想到能这儿见到。你们中国人有句俗话，叫做“有缘千里来相会”。我们还有一句叫“有情人终成眷属”。你真坏啊！ 么事？为什么你要找那个人？因为我救了他们。这是江湖中的事，我怕我说出来你也必会明白。喂，我问你的问题你还没回答我。我已经找到了。 就好了，既然你找的那个东洋人不在了，那我就可以跟你做个朋友，不就化敌为友了？ 阁下的来意，大家都明白。就算要，我也要和你比个高低。来吧。 I'm not giving in I will make it to the top, taking off in the wind I gotta make it, I'm saving every day to taste it I'm patient, but my mind, it can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages modern kingdom for the taking Now that I've been put through 又去看那个捏泥人的朋友了吧？是啊，你是不愿意啊？我才不像你那样冷冰冰的，好像所有的人都在跟你作对似的。那么我也跟你作对。那你敢！我是你唯一的亲妹妹，我要帮你洗衣做饭，还要帮你捶背解闷呢。你的口气越来越像死去的妈你你终于打败所有的人，那我们不是可以回家了？我想我们家门前那棵樱花树。